nikaendanga sasa, kwa nini mtu sipo na siku na mimba au na mimba? Nikana nikachukua elfu moja nikaenda kununua action peke yangu ndani, nikachukua napima, naona mistari miwili imetokeza. Nikasema ninavyosikia kuna mistari miwili kama hivyo na mimba. Sasa mimi na mimba na mimba ya nani? Ya baba. Hamna mtu mwingine ambaye nishafanyaje? nishae kushia naye. Nikachukua kipimo kile nikakificha. Baba akija nitamuonyesha.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 Mimi kwetu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Tukao tunaishi mimi, baba yangu na mama yangu. Baada ya kuwa na, na nasoma darasa la sita, mama yangu na baba yangu wakatengana. Kutengana, tukao tumeishi pale kama miezi sita saba hivi. Baba yangu akaenda akapata mwanamke mwingine. Akamleta pale tukawa tunaishi. Kwa ndoa au? Kwa ndoa eh. Aka tukao tunaishi naye pale nyumbani kuishi naye nyumbani niko kama yani najua kwanza kwanza mazingira ya mtu ambaye msichana akitaka kwenda kuwa mwanamke mkubwa akitaka kuvunja ungo mabadiliko ni yaani maumbile anakuwa anabadilika basi kile nitaka asubuhi kitaka kwenda kuoga babangu anawahi kuamka ni yeye namkute kunje afu hiyo vyo vyenyewe vya nje yani zingine nimevaa tu kanga yani eh, vijua usikwenda kuoga na uvae mangungu mengi kama kanga amejikatisha tu hapa namkuta baba kunitaisha toka ni natoka tu baba na yani namkuta yuko nje kwa sababu tunataka kulindani kuchukua tena ngoja nijifunike sasa mimi babangu tunaanza naoga narudi ananiangalia narudi hivyo hivyo yani katabia ile kama kajizoesha Muda mwingine labda ukumbini pale kunakuwa ukumbi wenyewe mdogo, mimi namsubiria apite, yeye anasubiria mimi nipite. Kwa namuona pita tu napishana naye. Basi ikawa hivyo, na mamangu yule naye akawa akapata mtoto naye akawa tuko naye pale. Ah, mamangu naye anafanya kazi ya genge, anauza genge, yani sio mbali na hapa nyumbani, ni kama yani sio mbali kifupi. Basi tukakaa pale. Sasa siku hiyo mamangu akapata msiba, ampigwa simu kwamba akapata msiba, ikabidi waondoke. Akaambiwa bana, utabaki nyumbani sisi tunaenda wapi? Kwenye msiba, uangalie nyumba hiyo. Sawa sawa. Kweli wakaondoka asubuhi, kuondoka kanachema, ila matumizi kama ya siku tatu hivi wakaniachia kuondoka wao kwenda msibani. Nimekaa siku ya kwanza sikuondoka, siku ya pili juu siku nishalala kama kwenye saa nne hivi, namuona nasikia mlango unagonga, natoka na, nani naita nani, fungua mlango. Nikasikia sauti ya baba, nikamwambia baba, mauli mwaka tumesema narudi narudi kesho kutwa wewe. Ah, kutokana na kazi zangu futusha zika tayari, nimeamua kufanyaje kurudi. Tengambe, hey baba, bora hata urudi, kwamba mimi kesho nataka niende wapi nikanunua kule kwetu kuna masoko yale tunaita gulio. Tuni vile kidogo nikachukue vitu vyangu, akamwambia nitakuja asubuhi bana. Basi sawa sawa. Yeye kaingia chumbani kwake, mimi kaingia chumbani kwangu. Lakini usiku ule ule nasikia ananiita, njoo. Eh, huyu ananiita nini saa hizi? Nikasijali chochote, yani siwezi chochote. Najua labda kuna kitu anataka. Akaniambia, "Hamna chakula kilichobaki huko?" Nikamwambia, "Si tu mimi, si tu si mimi nimekula, sijabakisha chakula sana kwa peke yangu, siwezi kubakisha chakula." akanambia ah, "Ah, ile hela yenyewe kumbe hapa kumbe ninayo, njoo chukue." Eh, nikasema, "Baba kumbe hela nayo," afu kaniambia kesho. Nikaingia ndani kwake. Usiku saa tano usiku saa sita hiyo. Nilipoingia akaniambia, akatoa hela niomba kama elfu kumi na tano akanipa elfu hamsini Nikamwambia baba, mbona nyingi? Akaniambia chukua bana, wewe na matumizi yako makubwa madogo madogo, hiyo itakutosha. Sasa kwa kesho kugombana gombana hela. Leo tunamba elfu kumi, kesho tunamba elfu tano. Hiyo itakusaidia, tujue mwenyewe ujimeke vipi, uitumieje. Nikamwambia sawa sawa, nataka nitoke. Akaniambia njoo. Njoo. Akatoa tena elfu tano. Akaniambia hela ya kesho ya chakula. Yaani eh, sijapokea hela, kanaondoka. Wewe unaondoka, mimi sitaenda kaniokota na yokota sasa, mshishangu mkubwa. Afu sisi kwa tulikuwa tushafanywa mila zile za kucheza si nini. Na ina, na, na inama tu kanishika kiuno. <sighs> Sasa nashika kiuno. Na sitaenda kaninuke, akanirusha kitandani. Acho tena akanishukua panga. Nilikuwa ni si upanga, si ni simeni tu nilikubwa na ngani usiku kile na ngani. Akaniambia uko useme kwa mtu yoyote, ole wako hata mako akirudi mwambie hiki kitu nilichokifanya. Nikamwambia baba, kwani tatizo nini? Akasema ndio hivyo, sio nishakwambia nikabadilika kawa kama simba. Yaje yaani mtu simba kukutana naye anabadilika, ndio yeye kabadilika, nikabadilika, sijawahi kumzoea akiwa kitu kama vile, sijawahi katika maisha yangu. Basi akaniingilia kilazima, yani kilazima, nilisikia maumivu makali sana, sababu sikuwahi kufanya kile kitendo. Yani niliumia kiukweli. simu nikatoka pale akaambia kalale kwako na unapo nisikia kwa yote, namwambia hata jirani yangu usimwambie nikatoka nikaenda kulala ndani kwangu lakini na maumivu bado asubuhi nawaza ni kuna siku sijalala nawaza kwa nini baba yangu anafanyia kitu kama hicho au sio baba yangu au kaamua kufanya yaani nikawaza au kaambiwa ndo kalala na mwanao ili uwe matajiri siku nini kuna zile mimi zao wanasema au lakini hizi yote nikawaza nikawazua, sikupata jibu lolote ambalo hili labda linanisaidia kwa mawazo yangu nayo yawaza. Asubuhi sababu tuko wawili tu ndani, asubuhi akaamka saa kumi na mbili ile akanipata ndani kwangu tena akaniambia mwanangu, hapo ndio shoko mkubwa, alafu kwa uzuri wako huu hawezi kupata, hawezi mwanamume mwingine wa ajabu ajabu tu akutoe sura laki sura laki moja akakutoe bikira yako. Nikamwambia baba, kwa nini matatizo gani? Akaniambia sio matatizo gani tena, ngoja nikuingilie vizuri ili usipate maumivu tena. Asubuhi tena ile ile kataka kanaingilia tena. Alipoingilia tena akasema na leo sini kazini na kazi na wewe tu ndani. Eh. Nikamwambia baba kwa sababu hivyo na mimi namwambia mama akija namwambia mtu ambaye yani hapo mwambie mtu yote na huko mwambie na kuwa na kuona kufikia huko nyuma ya shini huko nyuma ya nyumba na kufikia. Basi kweli mchana ndo mchana tena tumekaa, yani sina raha, sijapika anapiana, asipiki anda chakula, anaenda kunua analeta nakula, ni kazi yake. Ndio ndio hiyo, yaani kwa siku ile kanikaa mara nne kaniingilia kwa siku moja. <sighs> Yani nimechoka, sijawahi kufanya kitu kama kile, sijawahi hata siku moja. Yani nikanasikia maumivu, mashuka na damu nini, akaambia na mashuka yafue nikamba mimi siwezi. Akasema vifua mashuka haya na mako yako yakute sijui nini sijui nini. Nikasema sawa basi usiku mimi nikalala, akalala kwa kwake na mimi nikalala chumbani kwangu. Nikafunga mlango sikata nifanye chochote ya kingongea siwezi kutoka tena. Asubuhi mimi nikaamka, nikafua mashuka, nikaanika nini kwa nini kama mazingira mazuri tu. Sasa nikamuuliza siku ya pili, akisema kuongea naye kwanza nikosa hata kuongea naye chochote. Nikamwambia mama anarudi lini? arudi nini? Mama yako hawezi kurudi. Kwanza nataka kuongea na wewe. Kwenye simu akanipa simu. Akanambia vipi? Vipi huko mnaendeleaje? salama tu. Ah, nitaka nirudi kesho lakini baba yako hajanitumia nauli. atanitumia nauli kesho kutwa. Nikamwambia ah, basi sawa. Lakini kama ile wangu nasikita kana macho. Akanambia mama yako anarudi kesho kutwa. Kwa hiyo kile kishukuta na wako mwambie chochote. Nikamwambia sawa. Basi ile yani ile kwa siku ambayo mama ile eh, siku alorudi yani ipiti yani kama usiku hajafanya na mimi basi hadi mchana au asubuhi lazima. Kwa sababu mama alikaa kama siku tano hivi yani kila siku lazima niingilie mara moja ndani ya siku tano. Basi na mimi nikawa yani si nimezoea sasa unaona sasa kawaida sasa kama anasema ataniua na mimi nikaogopa vile vitisho vyake nikaanafanya naye kama kawaida basi mama akarudi siku hiyo, sikumwambia chochote na sikuonyesha tatizo lolote ambalo mimi ninalo. Tumekaa kama wiki mbili hivi au tatu, sikuona siku zangu sizione, yaani ndani ya wiki mbili hizo kwanza ndakanisana ndani ya wiki mbili hizo ananipigia simu, Joseph fulani, naenda hiyo sehemu, tunachukua balumu, tunalala. Ni kama mchumba wangu alikuwa, kwa sababu nishamzoea na yaani mimi yani na yeye kwanza kwa wivu na mimi. Kwamba yani nikisikia ndio maana mwingine na kutoa kichwa chako. Hiyo ni wanaume wenyewe kwanza hapa wanaume wenyewe wa, mtaani huko wakupe hata mihela. Sijui nini yeye yaani anipa zile si anakandia wanaume. Si unajua? Anakandia wanaume hivyo sina na naye naenda guest na na naye narudi nyumbani. Hivyo. Basi jana siku zangu. Hmm? Mbona mimi sioni siku? Nikaendanga sasa, kwa nini mtu sipo na siku na mimba au na mimba? nikaenda nikachukua elfu moja nikaenda kununua action peke yangu ndani nikachukua napima naona mistari miwili imetokeza nikasema ninavyosikia kuna mistari miwili kama hivyo na mimba sasa mimi na mimba na mimba ya nani ya baba hamna mtu mwingine ambaye nishafanyaje nishae kushia naye nikachukua kipimo kile nikakificha baba akija nitamuonyesha basi mamangu anarudi saa mbili baba yangu anarudi saa kumi na mbili baba alivyorudi nikachukua kipimo nikamuonyesha. Akaniambia nini? Nikamwambia hivi nimepima na nikana na mimba. Na mimba? Yaani nakwambiaje kama na mimba hiyo sio kwangu na yaani kwanza kwa na kwa kuna na mwingine kama kushinda mimi. Wewe kwa na mwingine sitaki kabisa kuna yaani sitaki kabisa uniambie chote kuhusu sala hiyo. Wewe malaya sio yule alinitukana matusi kama sasa kama mimi na mimba na mimi sijawahi kuwa na mwanamume mwingine kama zaidi yako wewe mimba itakupa ya nani? Si lakini nakwambia tena ukoma, alinitukana alinitukana tena, nikusikia unaongea kwa watu soda kama hilo. Yani alinitishia vitisho vingi vingi vingi vingi vya ajabu. Nikasema sasa hapa inakuwaje? Na ukashanitishia hivyo tena tena, nakwambia naenda kwa mama yako, ondoka kwa mama yako, hapo kwangu sikutaki tena. Nikasema sasa mama bana ananiambia hivyo, nikarudi usiku, nikaingia ndani kwangu, nimelia nimelia. Asubuhi naona mamangu kaja, mamangu mzazi saloni zangu anakuja na, anaambiwa na baba, mwanao nimekuitia hapa. Kanikana ngaita sebleni, unaita nika njoo, nikaenda nikaambiwa mama fulani, nimekuita hapa, mwanao ana mimba kapata mimba mimi msimamisha Ramadhani kibao yeye anajapata mimba kwa hata baba baba mwenyewe kamwambia babake nani amtaje babake na hapa kwangu sasa kumuona mchukua mwanao ondoka naye sasa nasema Sami basi ukikimwemua mimba kwake afa na mtaji baba yake na Sami simtaje. Lakini akumbuka mm, huyu aliponitishia vile atanifanyia kweli. Mamangu sana mimi wewe kwani mimba hii ya nani nikamwambia mimba hii mimi siongee chochote kwanza kanalia tu nalia nalia nalia. Hapa sasa maongezi kwangu chukua mabegi yake ondokeni. Mamangu asimanye mimi siwezi kumchukua. Kwa sababu mimba kaipatia hapa kwako. Wewe ndio kumchungi mtoto. Umeelewa? Wewe ndio kumchukua, wewe ndio kumuuliza mimi bana nani, taratibu mwambie mimi siwezi kumchukua kuondoka naye. Kama hata kuondoka naye mimi nafukuza aondoke kokote. Akasema sawa, wewe ndio mwanao na wewe ndio naye, mimi siwezi kufanyaje kumpokea. Basi mama alikuwa ugomvi na yaka akagombana, baba akaondoka. Akaondoka mimi yenyewe huko nyuma akamwambia nakwambia naye ondoka, sitaki kukuona. Sasa wale mamangu akufikia wale. Akanamuuliza, mapenzi yote mnapendana na mwanao leo anapata mimba mna unananilio unamfukuza. Lakini sawa, sasa mimi sijai kumuona huyu atoke. Okay na unatoka unatoka saa ngapi mpaka anapata mimba? Wewe Wanapopoka ingine huko anajua anatoka saa ngapi? Sasa nyumbani pekee yake sasa kama anaita huko ndani nene kana nene miza sasa kwa mama. Maana sasa na eh, yeye naye kaekwa akaweza kushikiwa na yeye ka basi sasa tafanyaje naye tu ule ni mwanamke tu. Basi nikafukuza mango yangu nikatoka. Kuna rafiki yangu mmoja rafiki yangu tu yani nikaenda kwake alikuwa yaani yeye tuko mother form akapata pata vikazi akanafanya kazi nikaenda kwake. Sikumwelezea kama ati mimi na mimba labda ya babangu au vipi, nimwambia tu bwana, mimi tuko mimi shana nimepata mimba, ila hapa sijui mwanaume mwanaume kanikimbia, hayupo wala nini wala nini, kwa naomba unisaidie, kasema mnaje mtoto wa wewe mtoto wa watu. Kwa hiyo mimi siwezi kufanyaje? Siwezi kukusaidia bila wazazi wako kujua. Ngambia hivi naomba tu nisaidie, baada ya siku kadhaa mimi nitajua nifanyaje nafanyaje. Akasema sawa basi kaa. Basi nikakaa kama pale kama kama wiki tatu au nne. Nikasema hivi siwezi kukubali kwa nifukuze bila yani kichuti. Nikatoka pale nikaenda kazini kwake kwa baba. Nikaenda kwanza kuambiwa tu nikaenda pale nikaenda nikamkuta, anafuta nini? Nikamwambia hivi nilifuata kujua timu yangu nini, kwa sababu wewe ndio mwenye mzigo wako. Fulani ananiambia mimi nisifanyaje, nisiseme kwa watu na wamenifukuza, najua mimi nitaishi vipi kwa tatizo lako nina shida gani? Nikamwambia tatizo mimi nina shida hapa, sina pa kukaa, sina hela kula, sina chochote. Akaingia mfukoni akanipa shilingi elfu hamsini na ta, na elfu hamsini na sita nakumbuka, akaniambia elfu hamsini na sita hiyo vyumba kibao, bei rahisi, kapange chumba ukae. Sasa kama hivi nitakaje chumba kata kile godoro kile kitanda kile chote. Nishakwambia yuko kachukue futa naona siku nyingine. <sighs> Naona kwa nyumbani vitisho bwana, natisha pale pale, kimekaa pembeni, hamna watu. Mimi hela nikarudi hadi kwa rafiki yangu. Nikamwambia rafiki yangu mimi nina hela nimepewa na mzazi na mwenye mimba ambao huyo nimepewa mimba. Sasa tunafanyaje? Akaniambia vipi? Kwa sababu vyumba sasa hivi bei. Hapo utapata utapotea miezi miwili. amna kuna godoro chochote. Wewe tu kaa hapa hapa kama nakuhudumia kama hivyo nakupa hela. Wewe kaa tu hapa hapa. Basi sasa mimi nikamuongopea yule rafiki yangu, mimi naenda nyumbani kwa mama kumwangalia ni ajue kama mimi yani nilikuwa tufanyaje? Siwasiliana na ndugu zangu kama nitaki kwao. Basi nimekaa pale naenda kliniki sasa, nikafika kipindi siku ingalia tena kazini, alinifukuza kama mpaka kafikia tu akaniambia watu, mtu fulani akija hapa mwambeni sipo, nataka hata kuonana naye. Sasa nikaenda pale naambiwa kila kile kile kile, naambiwa hayupo, kile kile naambiwa hayupo, mimi yupo na anataki kutu kuonana naye. Nataka ndege kliniki, mimba ndio mimba kubwa nataka nende kliniki nikapate huduma, huduma hamna, yani sina hela, nimepata matatizo makubwa. Yani kwanza nikapata rafiki yangu anipeleka kwa hospitali, kumbe kuna ile pindo na pindo, mtoto anapinduka hatuna hata hela yani ovyo ovyo, yani matatizo makubwa, yani napata matatizo, sielewi chochote cha kufanya, mimba ndo hivyo. Nikasema sasa, kumbe mtihani inabidi tu nimeenda kule kule nyumbani, nikasema tu ukweli. Nikasema hapana, Umeona, naambia niende, mimi unaniambia hapana, nitamtia aibu babangu au familia yangu nitaifanya vipi? Na mimi nitaangaliwa vipi? Sababu nitaambiwa siku ya kwanza umekubali, siku ya kwanza umekataa, siku ya pili ukubali. Mpaka mimi nimeingia. nikasema ngoja nikomae, mimi mwanamke nitajua nitaishi vipi. Basi kweli siku ya siku nikapata uchungu, nikaenda hospitali, rafiki yangu alinibeba. Sasa rafiki ananiambia kwani kwani usiwaambie ndugu mama yako kama umejifungua kama una, una uchungu hela usiwaambie chochote. Kwa sababu ukishaambia wanataka yaani kwa sababu wanataka mwanaume naye afanyaje? Hayupo. Usiwaambie kitu mimi nisaidie kama wewe unavyonisaidia. Na rafiki yangu Basi sikupata tatizo lolote kujifungua, tu vizuri mtoto wangu wa kiume vizuri bila shida. Nikarudi pale kwa rafiki yangu, alinibeba kama vile yani kama vile yani kama vile ndugu yake wa damu. Kuna mama jirani naye ambayo tunapokaa, kuna mama tu jirani nyumba ya pili hivi, ananiambia ah, mimi nitamkanda maji, basi nikakanda maji, nilichopatikana yaani na kula hivyo hivyo hivyo hivyo. Sasa lakini mtoto anaumwa, yani mtoto anaumwa, ela sina mtoto atangua kuvaa ile nzuri, ana yeye katoka baka vaa, au nimepeleka kliniki, kuna ile mwezi wiki siku 40 nilikuwa mpike mtoto mpeleka kliniki akachomwa sindano. Sina hata nguo nzuri mtoto kumbadilisha, hata mia pikipiki kwenda kuchukua hospitali sina. Basi nivumilie hivyo hivyo mpaka mtoto afishe miezi miwili hapo na mtoto na naenda bado kwa baba pia naambiwa pia hayupo. Nikaenda nyumbani na nyumbani pia naishia tu nje, naogopa hata kufika hata nyumbani. Siku nikasema ngoja nivae mabomu niende, kwa sababu nitaishi hivi mpaka lini? Au maisha yangu atakopo hivi mpaka wakati mtu ambaye nimezaa naye yupo na anajua na uwezo wake wa kumlisha mtoto na anaweza kufanya kila kitu chake, inakuwaje mpaka mimi nisifanye kitu fulani? Naenda huko huko, sikweli Nikasema sasa siwezi kuanzia kwake. Hapa nitaenda kwa anti, nitaenda kwa mama, nitaenda kwa kwa mjomba wangu mimi. Wote nawakusanya afu naenda nao kwa baba. Ili nikiongea ule kweli watu wote wapo. Basi kwa nikamchukua mtoto wangu mimi na rafiki yangu nikamwambia twende huku nasema na kuna nini kwa nikamwambia twende. Nikamchukua mtoto na rafiki yangu anadi kwa mama yangu sababu tunapokaa sio mbali mbali sana, sisi tunakambana na rafiki yangu ni mama yangu ndugu zangu wanapokaa sio mbali. Nikamchukua mama, na shida na wewe, tukutane kwa baba kuna tatizo gani? Nikamwambia nakuomba tu twende sasa hivi. Tukatoka naye, sitaki maswali mengi, usuru kopo wapi, sio nini, twende. Nikamchukua mama nikaenda kwa, kwa shangazi yangu, nikamwambia shangazi, nimeongeza na wewe tukutane kwa, ba, kwa baba. Tunaongozana wote, yani kila namwambia nainuka tunaondoka. Yaani niko serious, yani simsikizi mtu nalia tu. Nikaenda kumchukua na mjomba wangu tukaenda hadi kwa baba. Nafika pale namkuta na yeye ndo kwanza anarudi kazini kwa saa 11 nakumbuka. Anarudi kwa tukamkuta mama yule hayupo. Nikamwambia ni hapa, nikaanza kumchukua mama yule mama wangu kufikia kingeni kwake. Nikamweka pale. Baba nakuja nani aelewi kana na mimi nishaiba tu wote na watu wote wananiambia njoo njoo tuongee pembeni. Nikamwambia sitaki kuongea na mtu pembeni yoyote. na mbeni niongee ambacho kinaniumiza kila siku kwenye moyo wangu kwa sababu na le, nafanya kitu na, napata matatizo, napata tabu kwa sababu ya kitu fulani. kati anayefanya kitu fulani yupo na, na, na anastahili yani anastahili kila kitu yani ana hela yake kufika kunisaidia. Sasa yule shangazi yangu sasa kwani kuna tatizo gani? Si si useme. Nikamwambia nataka niseme nataka ni usalama wangu na kuaje. Hapa mimi nataka kuzua mimi nataka kufanya chochote. Nikamwambia jamani nikwambia nikwambia ni kitu. Sasa babangu akataka nipe punzi ya kuongea, yani anipe point ya kuongea. ananiambia tu kwani unataka kuongea nini? Nitaka kukuona hapa kwa hapa kwetu kwangu shakwambia siku hakuna ondoka. Oh, sasa tuambie vimwacheni kwanza mpaka kutafuta au tuongee, anafanyaje anachotaka kufanya kukiongea. sema sitake. katoka na panga, kachukua panga, ambia watu wanakimbizana, kwambia ngambia hivi, hapana, hapa leo tunaongea kitu ambacho kinaeleweka. Mimi siondoke uwe leo, na kuniua niue. Sasa shenti cha kuniua mpaka nimefikia hapa na taabu. leo utaniua. Sasa yule mjomba wangu anamshikashika pale Nikamwambia yani, huko huku gomvi huku gomvi naendelea, tunaongea ongea, na utulivu. Nikamwambia nikamwambia kitu mchukue mtoto wako huyo hapo. Nikamwambia he, kia mtu sasa kabaki, yani kama ni mtu kupona akabaki pembe, wewe unasemaje? Nikamwambia jamani, mimi napata tabu kwa sababu mimi sina akili. Mbona akili mimi kama ngo sina akili, singenitaja baba mtoto. Baba mtoto mimi si mjuu zaidi ya babangu. Baba yako? Nikamwambia ndio. Nikamwambia mama, nakumbuka kuna siku msafiri ulifuna mama yako akasema ndio. Basi baba aliwahi kurudi, hajawahi kurudi, aliwahi kurudi katika mategemeo yenu. Ndio siku ambayo tumeingiliana mimi na yeye Yaani ikawa kama zoea. Anakienda akirudi ananiingilia, akienda akirudi ananiingilia manga kapata mimba. Babangu alibaki anakataa sawa kweli siwezi kufanya kitu kama hicho. Mwanangu mwenyewe nimemzaa kwa tumbo langu. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Huyo anatafuta tu sababu. Nikamwambia hivi unabisha? uje, sija kazi niko kanipa hela wewe. Hata kwa sikupenda kama mwanangu nikamwambia hivi hapana. Wewe mtoto ni wa kwako. Alikataa kata kata, yani alikataa mpaka ni mpaka nikapata pressure ni pale pale mwenyewe. Basi akasema eh, hivi, kama mtoto ni wako wa, wa kakaangu, naomba ndo kaka nyumbani. Nitafuta yeye akambe DNA. Akakataa, sipimi DNA na mtu yote wala nini, sitaki chochote, mtoto sio kwangu. Ah, sasa sasa ukoli wangu hujasaidia chochote. Nikaacha. Auntie ananiambiaje? Huyu kakataa kwamba mtoto sio wake naona kuika mtoto wa kwake, nikamwambia na uhakika asilimia mia sije kukutana mwanamume yote anti yangu tangia nizaliwe zaidi ya babangu. Sasa kwa nini alikubali? Nikamwelezea ilivyokuwa, akaniambia vipi, kakaangu ana makosa. Ile tutaamini vipi kama mtoto wa kwake? Nikamwambia shangazi, kuna DNA na baba kashakataa kwa DNA. Eh, sasa tunafanyaje? Nikamwambia ndio hivyo. Sasa nimekaa kama mwezi hivi, babangu atuwasiliane na anti yangu, makelele, mgomvi, familia nzima imeingilia, ni kila ukoo wote umeingilia. Sasa siku hiyo anti yangu akasema, mimi nitafanya kuna kitu nitakifanya tu, nitapata damu ya babako. Nitapataje? Akataka hata kwenda hospitali kufanya chochote. Tulipotezeni ni swala kama alipo, Yaani tufanye kama hakuna kilichoendelea. Wish maisha maisha hapa hapa, yaani tunasema kama kawaida, na hiki nitajua babako nitampata vipi. Basi kaka kama kama yani miezi tisa nane tisa, mtoto kishakuwa mkubwa anatembea ni vizuri. Anti yangu sasa tulipoteza ile swala, akasikia akajifanya kama anaumwa, yani homa ambayo haisemeki, yani shaongea na dokta, yani anaongeza damu. Si umeelewa? Anti yangu akakaa kwa hospitali, kwa hospitali akashaongea na dokta kila kitu. Jamani, huyu anaumwa sana na kwa damu yake ndogo atakiwa ongezewe damu. Kwa anti yangu afanya kama kapungukiwa damu, akasema ndaka damu, akapungukiwa damu na ndaka damu haraka sana wakasatunue damu, damu kununua hakuna, imeisha hospitali, ndio ndugu zake mchangie damu. Sasa baba yangu na anti yangu wako wamezaliwa watu hao wawili tu, hawezi baba yangu kumwacha anti yangu. Kwa hiyo kabisa tuchukue damu ya watu hao watatu. Akachukua damu ya baba yangu, kuna ndugu yao mmoja, yani sisi namuhitaji sisi mnamuhitaji, yani baba yangu mtoto wa babake mdogo, sina muhitaji, sina mimi namuhitaji mtasiba mdogo we. Na kuna na, na kuna dada mmoja naye akatokea, yani ndugu yetu viki familia familia, akatoa damu kwa zika damu za watu watatu, umeelewa, zikaekwa kule. Akaambia nyinyi, haya nendeni, tutajua asubuhi, nitakuja kuchukua majibu. Kwa anti pale alikuwa usiku, anti tuka usiku leo akarudi nyumbani, aka asubuhi sasa kikaekwa kikao majibu kule, yani tuka kama siku mbili hivi Okay, kikaitwa kikao pale nyumbani sasa kwa anti, baba akiwepo familia nzima ni ikiwepo, na ule daktari naye akiwepo. Akaulizwa, mzee uli kwanza baba alivyomwona ule daktari anaingia pale kama mtu ambaye kafukwa kafika na puza pale kaa kwenye kiti akafanya tu hivi yani akuamini kama atakutana na nani atamuona ule daktari. Akasema siku zote DNA haiongopi. Vipimo vyapo vinaonyesha kwamba wewe mtoto ni wa kwako. Unakataa nini sasa? Akasema mimi siwezi ya kwangu. Na mimi sijapima DNA, akamwambia hivi, nakumbuka siku ndugu yako anaumwa ndio tulichukua damu yako tukapima, sababu likataa kupima DNA na mtoto pia pia yani bado huamini una mtoto pia anafanana naye. Kwa hiyo kufanana si kawaida tu kwa mtoto. Mimi ndo nafanana tena mtu mwingine tofauti hata hapo sio familia yangu. Akamwambia mtoto ni wako. Na ni ukatae ukubali DNA na mwingia hivyo mtoto ni wako na unatakiwa mhudumie mtoto. Si mhudumie mtoto anasema kwangu na sasa kitu chote. Sasa wale mama yule ambaye mama kufikia akalia sana pale, amelia sana, akaenda nyumbani, akarudi nyumbani, akachoka kitu chake, na yeye akadai talaka kwa fujo, kwa fujo. Ni yaani pale kaana maelewano tena, ni yaani maelewano hakuna, ni yaani pale kwenye kikao, kila mtu akaondoka ondoka zake. Akaenda kwa nyumbani, akachukua vitu vyake, akaondoka kwa aibu, yani ya mtaani, kwa sababu nashatapakaa huku huku, matapakaa huku, matapakaa, ni maneno kibao mtaani. Baba yangu naye alivyoona maneno yamekuwa mengi mtaani, hana cha kufanya wala nini wala nini akasema nyumba iko tunakaa vile mama yangu naye mama mamangu mzazi sasa akaenda kupata baba magumu makelele wanapigana unaona na kingine wote mpaka mchukue mtoto wako sijui nini maneno mengi mengi mengi mengi mpaka hivi ninavyoongea hapa yangu ana miaka kama mitano sijui alipo yani aliondoka ghafla tu sijui alipo mpaka leo miaka mitano yeye imepita simjui babangu alipo na mtoto naye mpaka leo na ninaishi nyumbani kwa babangu hapo alipoacha nyumba yake. Kwa hiyo baba, baada ya kuondoka ukabaki wewe, mama yule mama kufikia naye aliondoka. Mama kufikia naye aliondoka na mtoto wake. Na mtoto wake. Mama yako mzazi hajaja kukaa pale pale, walishaachana. Au walikuwa shaachana tayari na washaganaga mali vitu vyao muda kwa pale hapa Mustia. Mm. Mm. Mwaka wa tano baba hayupo. Sijajua mpaka leo alipo. Ila tutasema namuona huko machimboni, machimboni huko majambazi kunaitwa hapo. Yupo naambiwa lakini msije kuna naye. Kuna jambo ambalo ulizungumza kuhusiana na swala la DNA. Sidhani kama ni ajabu kwa DNA ya, ya mtoto kufanana na ya babu yake. Hapana, sio kweli. Sio kila damu eti mimi damu yangu mimi damu yangu kufanana na kwako. Hata mapacha wafanani damu. Damu zinaweza kufanana, inategemea. Yaani hata kama damu haifanani, mimi na uhakika asilimia mia kwa sababu sijawahi kukutana na mwanamume yote zaidi ya babangu. Kwa maana hiyo wewe uhakika wako sio DNA, ni uhakika wa maisha yako. Yaani ni uhakika wangu mimi mwenyewe, hata DNA amepima tu, lakini mimi uhakika wangu najua ya baba yangu ndio mwenye mtoto yule. Mm. Mtoto ana umri gani mpaka sasa? Ana miaka sita. Kwa maana hiyo mtoto ulimpeleka kwa baba yake kwa mara ya kwanza kwenda kusema ukweli, mtoto alikuwa na umri gani? Miezi mitatu. Alafu umezungumzia kwamba baba hayupo nyumbani, huu ni mwaka wa ngapi? Watano. Na mtoto ana miaka mingapi? Sita kasoro miezi miwili. Kwa mtoto ulimpeleka akiwa na miezi mitatu? Nikaenda kwa shangazi, nikakaa kwa shangazi miezi saba. Ah, kumbe ulikaa tena miezi saba. Kwa hiyo ni mwaka wa sita ni halali. Nilikuwa najaribu kujiuliza inawezekanaje mtoto awe na miaka sita wakati mwaka wa tano baba hayupo nyumbani. Mm, nilikuwa kwa shangazi, nimekaa kwa shangazi miezi saba okay? Na baada ya hapo sasa hivi maisha yale yakapita, wewe unaendelea kuwa mtu mzima, unaye mtoto, una mtoto mwingine? Hapana, sijapata mtoto mwingine. Haujataka au kuna nini ambacho kimetokea? Sijataka kwanza, napumzika kwanza, maana kupata mtoto mwingine bado watataongea tu yale yale, sikutaka kupata mtoto tena. Na mtoto na kwenye mahusiano sasa hivi ni mwaka wa tano unasema mm. tangu mtoto mtoto na miaka sita ina maana ni miaka sita hii miaka sita yote haujawahi kuwa katika mahusiano tena naye mahusiano yaliyopo rasmi au ah, hivyo hivyo tu unajua mm. mahusiano rasmi yameolewa labda hivyo hivyo hivyo yani malengo yako kwa sasa malengo yangu ndo hivyo, pata mwanaume nitaishi naye au nitaona naye hivyo, nitapata mtu mwingine, maana kina kila kitu kinaendana na, na sababu. Inatokea baba yako anaitazama interview hii, unamwambia nini? yani mimi namwambia kama ananisikia, yani ananielewa, yani hapa anavyoongea ananisikia, anasema kwamba yani kitendo chake sio kwangu mimi tu, ni kama baba wote ambao wananiangalia, sio vizuri. Mwana mtoto wako ni mtoto wako tu, yani yani ukimtamani mtoto wako wewe, Mungu Mungu angeniomba mimi, angeniomba jambo usingenitamani? Yani mwanao ni mwanao tu, kwa yani kuwa na moyo wa kuwa huyu ni mwanangu na siwezi kumfanya chochote mwanangu, kwa sababu ni yaani baba wote nawaambia sababu baba yangu kama huko alipo sasa anatamani kurudi kwa familia yake lakini aibu imemjaa na ataishi huku miaka mpaka miaka mingapi huko, huu anaishi wapi? Mimi ninachomwambia tu arudi tu nyumbani, maisha yaendelee kama kawaida. Eh, tuheshimiane, mimi baba, yeye mtoto, basi sina mengine. Wewe baba tena Eh, atakuwa baba mimi mtoto, kwani kukosea sikupo? Mbona tuko vikombe vinagongana kwenye makabati huko? Eh. Kwa maana hiyo umeshamsamehe tayari. Mimi msamehe tayari, shetani alimpitia tu matumizi au huduma za mtoto, nani ambaye anasimamia kwa sasa? Mimi mwenye na, na biashara zangu nafanya mshimshi zangu hivyo, yani maisha yanasonga. Mm. Unawaambia nini ambao wamepitia changamoto kama yako au changamoto ambayo ni kubwa pengine kuliko yako? Mimi naambia tu jamani, msifiche mambo yenu. Yeye mficha maradhi kifo mumbua. Mwenyewe nificha maradhi kifo kuja kuniumbua baada mtoto kuumwa. Kwa hiyo jamani, fichweni mambo yenu, kama mtu anajua tunaelimisha jamii. Maana tunaelimisha jamii, kama kuna watu wengine na tabia kama hizo wataacha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 kiakili zaidi.